水平肘法的一些常见问题，有的人为什么打着头晕？就因为它震动太大了。开始都这样，然后还有一个问题呢，就是打的时候不得劲。为什么？我不戴手套录上一期和这一期，我我告诉你，发力的时候呢，是你耻骨看冲前，看到吗？跟你护头一样，耻骨冲前，这样的话肌肉非常放松，而且手在里面要放松一点打肘。看顺着耻骨的位置这样去打，你看这个肌肉都是放松的状态去打出去的，但是如果您呢把您的手腕这么转过来，看这个肌肉就拧紧了。 这时候你发力非常不好发，看到了吗？还有就是很多人打肘的时候，打肘，哦，头对了，这样，哦，这是错的。我永远讲一个原则，就是要做这样的感觉，看这样的感觉，看到了吗？打哪个手，哪个肩膀冲前，并且下巴头保持冲看向前，打拳打肘都一样。这边包。嘣，所以要保证这样的感觉哈。我们再次来一下啊，感觉一下，来走走。 好，这就这期，感谢收看，下期见。